tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo petite, petite. Petite vidéo information. De vidéos, de les vidéos qui se passent, qui se passeront sur ma chaîne il y aura une vidéo sous, Linux bientôt, je ne sais pas quand. Bisous. Bisous. Bisous à tous et à bientôt. C'était Martin Lamour et le N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et à mettre un commentaire. Et si vous voulez me renseigner un programme de un programme de montage c'est serait bien vendu sous Linux. Allez, ciao à tous. Mobizen, Sarclair, appuyez ici pour reprendre LBMS simple inversé enregistrement. Mobizen, enregistrement.